Wow, jengkol crispy telur asin. Belum pernah ada yang bikin. Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat menu yang belum pernah ada. Jengkol crispy telur asin. Buat penggemar jengkol, rasanya lebih enak dari udang telur asin. Yang gak suka jengkol pasti jadi suka. Kita juga akan menyampaikan cara agar jengkol tidak bau, gurih, dan empuk. Hmm, enak banget guys. Telur asinnya berasa banget. Tepung jengkolnya crispy. Jengkolnya empuk dan gurih. kita mulai. Bahan utama Jengkol 200 gram Telur asin 4 buah Tips and trick agar jengkol tidak bau, empuk dan gurih Jengkol dikupas kulitnya Jengkol dibelah dua sesuai belahan alaminya Tiap belahan jengkol dipotong sedikit-sedikit bagian tepinya. Rendam dengan air yang ditaburi sedikit garam. Garam akan mengurangi baunya jengkol dan sekaligus memberi rasa gurih. Diamkan selama satu malam. Rebus jengkol selama satu jam atau di presto selama 15 menit. Jengkol siap dimasak. Bahan tepung crispy Tepung terigu 150 gram Tepung maizena 1 sendok makan Baking powder setengah sendok teh Kaldu ayam periko 1 sendok teh Lada seujung sendok teh Putih telur asin Bahan untuk lapisan telur asin Merah telur asin 4 butir Mentega 2 sendok makan Daun bawang 1 batang Cabai rawit buat yang suka agak pedas Kaldu ayam roiko 1 sendok teh Cara membuatnya asin dikukus sampai matang kalau mau beli telur asin matang juga boleh dan diambil merahnya saja haluskan merah telur asin yang sudah matang dengan garpu campurkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder, kaldu ayam, dan lada lalu aduk sampai merata. goreng jengkol crispy. Panaskan minyak dengan api kecil. Celupkan jengkol di putih telur asin. Angkat dan taburi tepungnya. Celupkan kembali ke putih telur asin. Taburi kembali dengan tepungnya. Jadi ada dua kali dicelupin dan dua kali ditaburi tepung. Goreng sampai menguning. Angkat dan tiriskan minyaknya. masak dengan telur asin. Cabai rawit dipotong kecil-kecil. Daun bawang diiris tipis-tipis. Panaskan minyak. Masukkan mentega dan larutkan. Masukkan telur asin dan aduk sampai berbusa. Masukkan cabai rawit, aduk sampai merata. Masukkan daun bawang, aduk sampai merata. Masukkan kaldu ayam, aduk sampai merata. Masukkan jengkolnya dan aduk sampai merata. Benar-benar beda. Jengkol kripsi telur asin sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Tepung jengkolnya crispy. Telur asinnya berasa. Jengkolnya empuk dan gurih. Gak percaya? Harus dicoba